Abbiamo avuto inizio il 7 aprile santo Voto di gruppo è questo movimento Brunetto ignudo ormai sta già correndo Su queste strade arroventate Tanto di speranza voi che entrate Pregate na na na na na na na na na na na Di dove siete e che peccate Date uno stalker narrate Anime mutate Sepolte in mausolei Peccato di luce pure essere gay Per ben anziana barba fatiscente Caronte, tracchetta, chi non si pente Una vita all'arco, da una vita intera Un attento arriva la bufera Curiosità non raccomandata Lasciategli speranza voi che entrate Pregate na, na, na, serate Eppure non cambiamo mai Sempre nello stesso giro Diamo alla pena un nome Per un contrappasso migliore Spesso andiamo incontro a guai Cercare ci vuole Guarda Paolo e Francesca Uccisi da Gianciotti appena fresca ah ah ah. storia importa Paolo e Francesca Uccisi da Gianciotto in piena fresca no. Dietro alle spalle sacco che con onestà Davanti a te la verità racconterà Firenze lotte comandate Le virtù sono scartate Pregate na na na na na na na

Vorresti così con la... vorresti quote ciò che si vuole e, e più non ti mandare.